ik vind wel, vond het heel belangrijk dat het allemaal een eh, uh, is. Hè? Dat, je, je geen voorzieningen verder nodig hebt. Dat er eh, geen stroom nodig is. Dus eh, ja, dan ga je op zoek naar andere. Dus bijvoorbeeld de, de pomp die in de handwasunit zit, is daar gewoon een geweldige uitvinding van. Die er gewoon is en die heb ik gebruikt. Ja, fantastisch. Helemaal goed. Nou. <laughs> Dan eh, ben ik blij dat ik jouw buurman, buurvrouw mag zijn. Ja, die toiletunit was wel eh, zeker een uitdaging. Nou, ik heb gewoon ook echt gekeken naar wat er was, wat, wat ze mij konden aanbieden. En ehm, zo ben ik op de multitank gekomen. En daar heb ik eigenlijk als het ware een hele mooie eh, nieuwe verpakking voor gemaakt. De behuizing, als je bij de handwasunit ook kijkt, hè, de behuizing is allemaal door Van de Pol gemaakt. En de binnenkant, dus de, dus de installatie, de, de leidingen en, enzovoorts, dat eh, doen we zelf in de werkplaats. En op dit moment staat eh, de veldkeuken in de werkplaats. Dus dan hebben we een uh, kookunit, een werkunit, een wasunit, een koelunit zelfs. Want ja, we moeten ook de biertjes koud houden.